Durante la cita regional para tratar el flujo migratorio de venezolanos que huyen de la crisis económica en su país y que comienza este jueves en Quito y termina mañana viernes 23 de noviembre, tendrá lugar un concierto de la Orquesta Joven del Ecuador, creada y dirigida por el joven maestro brasileño Diego Carneiro. La orquesta funciona como una plataforma que apoya talentos que vienen de tanto de varias regiones de Ecuador, pero también ahora por el fenómeno de la migración estamos recibiendo migrantes que viene de eh, Colombia también de, y ahora Venezuela. Muchos chicos talentosos están copiando la parte de la orquesta, pidiendo ayuda o instrumentos para poder continuar su carrera musical o sus estudios musicales o sus sueños con la música, inclusive porque ya tienen una tradición del sistema de orquesta del maestro Abreu. Hace 50 años más o menos que ese fenómeno del sistema de orquestas y que influenció mucho en todo el mundo en la parte de educación musical y hay muchos talentos, muchos jóvenes que pudieron estudiar ahí caso de Dudamel. Mencioné como una referencia, pero como él hay muchos otros jóvenes que luchan. Lo que pasa en ese momento es que muchos jóvenes de 13 años hasta los 25 años dejan de tocar o venden sus instrumentos para poder comprar pasajes o pagar sus comidas y esto es, es bastante triste. Y yo me conmoví con eso por que eu fui ajudado vindo da Amazônia, isso na entrevista na televisão inglesa e me ajudaram muitos ingleses, nos donaram 400 instrumentos e penso que através da boa difusão se pode lograr algo parecido ou melhor que isto para uma causa tão importante. Carneiro intenta também disminuir a xenofobia através da música. A ideia é dar a oportunidade que estes jovens se reinsertem na cultura e na sociedade para que rescatem seus valores, suas identidades que havia antes em seu país e eles podem compartilhar esse conhecimento através de dos instrumentos que estamos buscando difundir e assim viver de lo que sabem fazer e ao mesmo tempo o objetivo de muitos desses migrantes é ajudar os familiares, porque é o que passa com esse fenômeno é que eles se separam, papá para um lado, mamá para outro, os irmãos para outro, em busca de uma vida melhor. E é muito triste porque eu estive na fronteira, vi o que passa nas pessoas que passam aí, unos morrem de frio na fronteira de Michaca, porque é um lugar muito frio, e eu estive este mês de setembro algumas vezes, e estamos levando a orquestra de jovens de Ecuador para tocar aí na fronteira em Rumichaca, no puente, para generar integração entendimento, Un diálogo para disminuir la xenofobia, que nos interesa mucho porque yo he estado en Colombia y en esos países todos que estoy hablando. En Brasil también, allá hay un clima de mucha tensión, lamentablemente. Una obra solidaria que se ha hecho realidad sin necesidad de adherir a ideologías ni a partidos políticos. não só como em inglês, partiu de uma iniciativa, porque fui allá, me tocou e pensei que isso poderia ajudar, que os chicos poderiam também sentir o mesmo. Obviamente, falei com, logo disto, para ver se era possível, para pedir permissos, falei com a cancelaria. E ele encantou, porque isso nunca passou antes, queremos estar aí com vocês. Falei com as Nações Unidas por nossos esforços, que, que são hercúleos, eles nos deram um reconhecimento desde Ginebra e tocamos nas Nações Unidas depois por dia 24. E aí mencionei, e de uma, como se diz em Quito, que NUR, ONM se interessou em, em apoiar, estar aí, levar seu, seu material, porque lançamos a campanha de abrigo para um amigo. Então, vamos levar abrigo, vamos levar comida, água e tal, Mas a orquestra mantém a fidelidade de fazer isto independentemente se há ou não esses organismos. es una iniciativa propia, que sí necesitamos apoyo, sí necesitamos hermanos, o sea, hermanos, amigas, alianzas, y la idea es dar constancia en eso, y a través de cómo, de donaciones de instrumentos. Para continuar con esta generosa obra, Diego Carneiro abrió una campaña de crowdfunding que ha llamado Instruments for Hope, Instrumentos para la Esperanza.